În seara asta vreau să-ți improvizez despre a îndrăzni. Este un verb îndrăzneț. O să folosesc uh, un, uh, o poveste de a unei foarte bune prietene, dacă uh, n-am întrebat-o și așa că nu pot să-i dau numele. Um, mi-a povestit că la un workshop de dezvoltare personală pentru a învăța să facă bani a fost și un exercițiu mergeți la cerșit. Și a fost foarte ciudat pentru toți Uh, ea am înțeles că um, s-a dus la fiecare și a spus uh, pentru îmbrățișare, dă-mi o îmbrățișare că nu doare. Și apoi a zis, păi, acum trebuie să-mi dai și ceva în schimb. Și am înțeles că a strâns câteva, câteva milioane. Um, mi se pare o super idee, pentru că de multe ori uh, avem prea mult ego ca să considerăm că putem face bani, putem începe chiar așa, fără niciun ban o afacere, știi? Um, asta cu cerșit e în ghilimele, pentru că eu nu cred că mergi chiar la cerșit. Pur și simplu dai ceva în schimb și ți se, dă, ți se dau niște bani înapoi. Și mă gândesc că ar trebui să-mi uh, merg și eu în parcuri și să iau și eu părinți și copii pentru afacerea mea cu cursurile mele de împrietenire a părinților și copilor. Uh, și de ce nu Poate îți dau și ție o idee ce să faci pentru viitoarea ta afacere în viitorul an. Pentru tine ce înseamnă a îndrăzni. Ceau!